Sí, dígame. Sí, es mi hijo. ¿Qué? Sí. Sí, es mi novio. ¿Y es grave? ¿Qué pasa? Me contrataron para trabajar dos días en la construcción. Me hacían trabajar 12 horas al día sin ningún tipo de medida ni de protección, ni de formación. Para conservar mi trabajo me veía obligado a llevar cargas con exceso de peso, a ir deprisa, a no descansar. Mi muerte no es casualidad ni coyuntural. La patronal ha priorizado sus beneficios económicos por encima de mi vida. Me han asesinado.